Presented by Open Music. गिरे खाद सीना चीर के तात हो दिलबा पैसन मरलू तुला तू प्यार में खिंचले बाहरू मन रेखा कैसे लकीर के प्यार में खिंचले बाहरू मन रेखा कैसे लकीर के बानी ना दे हाथी सीना चीर के बानी ना बजो रंग बली की दे हाथी सीना तो राइटर सोनू देव सुनील तो की है ना तहरा पीर के है रवि रंजन देव सुनील तो की है ना तहरा पीर के है पानी ना बज रंग बली की दे हाथ सीना चीर के है पानी ना दे खाती सीना चीर के बानी ना बजो रंग बली की दे खाती सीना चीर के अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक चलो तो यहाँ मरवा मरवा माल रोता माल रोता चलो सैयार मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवे से होता चलो सैया के धोता चलो सही यहाँ में माल रोता चलो सैया चलो चलो यार चल यार चल यार चलो सही मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर तूरी रे हमर तूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी सहिया जो होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना रवे से होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता चलो सहिया डुमर प्यार को के साथ ओ करो छोरी रे ओ करो छोरी रे रबु न लिखले रहे दुनु के जोरी रे हम हाँ, से प्यार को के साथ ओ ओकर छोरी सुनील गम में सोता चलो सैया में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता से होता चलो सही यहाँ में माल रो रोता चलो सैया चलो चलो यार चलो यार चल चलो सही मरवा में माल रोता के अपना लोरवा से धोता अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दीवाना पति केहू नूर डाली गोरी तहरा मांग में दीवाना के लाश आजू जोड़ी सोमसान में दीवाना के लाश आजू जोड़ी चक्कर में कुछ कर जाई मिलबू please चक्कर में कुछ कर जाई आ मिलो Recording Studio, Moniari was presented by Open Music. 咿呀。 डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बारू तू हा

मसरी डाल के सुन ये रोनिया मोरी मजनुआ रसरी में मसरी डाल के रात में याद कर झील दिल देले रहू बास में प्यार तो से भइल रहे पहले क्लास में भइनी शिकार कौन काल के सुनाए रहनिया मरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के सुनाए रहनिया मरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के सुनील के भिरिया राइटर सूरज संगे फैले बारू किरिया जात बारू काहे देव सुनील के भिरिया सोचल न बानी कौन हाल में सुनाए रहनिया मरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के सुनाए रोहनिया मोरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के प्यार को के हमरा से ना काट हमर जियत जिंदगी बेकार होई हाल तोहरा जयमाल में सुनिए रोहनिया मोरी मजनुआ रसरी में मसरी डाल के सुन ये रोनिया मोरी मजनुआ रसरी में मसरी डाल के अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वजा

Junior!